Zaidi ya watu 27 wamepoteza maisha nchini Rwanda kufuatia mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko na maporomoko ya udongo magharibi na kaskazini mwa nchi hiyo, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Taarifa za vyombo vya habari nchini humo zinasema maeneo ya magharibi ndiyo hasa yameathirika zaidi, wakati huku ukiwa na wasiwasi kuwa huenda madhara zaidi yatokanayo na maafa hayo yakaongezeka. Afisa wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Rwanda, Emmanuel Mazimpaka, amesema Kumenyesha mvua kubwa, kuna mito ambayo kingo zake zilivunjika na kukawa na maporomoko ya udongo ambayo yalisababisha maafa makubwa. Serikali ya Rwanda inasema kuwa juhudi za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea na pia inafanya juhudi kuwaokoa watu walio hai baada ya kutokea kwa mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo magharibi na kaskazini mwa nchi hiyo ambapo watu 127 wamepoteza maisha.